Inilah Mazda CX-50 Meridian Edition 2023. Perusahaan Mazda meluncurkan CX-50 Meridian Edition adalah untuk merayakan CX-50 itu sendiri. CX-50 Meridian Edition menawarkan sejumlah fitur dan peningkatan kinerja yang dirancang untuk membantu kemampuan off-roadnya. CX50 Meridian Edition ditenagai oleh mesin Skyactiv G 2500 liter turbocharged 4 silinder dengan output sebesar 256 tenaga kuda dan torsi 320 pound-feet. CX50 Meridian Edition memiliki dua pilihan warna eksklusif, yaitu Polymetal Grey dan Circoncent. Dan untuk interiornya, hanya memiliki satu warna, yaitu warna hitam dengan kulit terakota. Semua fitur pada CX50 2500 Turbo standar juga tersedia di paket Meridian Edition. Mazda juga menawarkan beberapa paket tambahan untuk Meridian. Yang pertama adalah paket APEC, menawarkan palang hitam yang dipasang di atap mobil pelindung percikan depan dan belakang, dan pelek 18 inci. Yang berikutnya adalah paket Meridian Choice. Paket ini menawarkan fitur serupa dengan paket APEC. Namun ada tambahan seperti hiasan rocker samping, hiasan lampu depan, kunci dan muroda berwarna hitam, dan grafis dudung hitam mid dengan desain yang berbeda dari apa yang ada pada paket Meridian Edition standar. Paket Meridian Edition mulai dijual pada musim gugur ini dengan harga mulai dari 39.950 US dollar.